Unajua Diamond kidogo ni mtu ambaye amepita pita, ni ni ndugu yetu yani vipi bwana, ni mwenetu nini, toka na kuwa unaona bwana, tunamuona sababu mimi nilishakaa sana hapo Tandale una, mm. una, unaona, unaona bwana, kwa hiyo mm. namjua vizuri sana mkataba ile eh? kwamba imeenda kawa nasumbuka sasa nini vipi bwana, anasema mpaka akaenda kusaidiwa na JPM ndo alimsaidia mpaka kuipata ile mm. unaona bwana eh? mtu anaimba imba upuuzi tu afu anachukua hela eh maneno ukiyatafuta yenye maana kule unakuta ni maneno hata matatu manne hayafiki, lakini maneno yote tu kinaimbwa vitu ambavyo yani havieleweki. Yani unaona bwana, kuna mtu hapa aliharibu yani bwana, ambaye nyinyi mnamsupport yani, aliharibu siku kamka asubuhi asubuhi Exclusive interview na mkali na mchoraji wa tatuu sio tu Tanzania, East Africa inamjua na habari zake pia Afrika nzima ina wanamjua na pia amefanya kazi kubwa na nyingi, na kutokana na kile ambacho kinacho trend, kwa sababu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 E bwana poa ndugu yangu. Asante sana. Nimependa hiyo intro yako. Yeah, hiyo hey. ndio sign ndugu yangu. Hongera bwana kwa majukumu. E bwana Mungu anasaidia yani. Asante sana. Cha kwanza kabisa kwa watazamaji wetu wasichokijua, hapa yeah. tunazungumza kutokea ofisini kwake kabisa. Yeah. Double H ni nani? Uh, Double H hii imekuja kwanza, mimi jina lile tuseme jina la kwenye kadi, si ndio? Mm. Jina la kwenye kadi ni Hamza Habil, so nikaokota ile H ya kwa baba kule na H yangu pale, basi nikapata hiyo double H, ndo nikapita nayo hivyo. Kuna tofauti gani kati ya muziki wa kipindi ambacho wewe unaanza na muziki ambao upo leo? Ah, tofauti ipo tofauti ipo kubwa sana yani. Kwanza nimekwambia mziki umekuwa rahisi mm. Rahisi kivipi? Studio sasa hivi nyingi mm. Unaona bwana, ma media yamekuwa mengi, unaona bwana, kipindi wewe unafuatilia radio au TV kutaka kutoka nyimbo yako iende hewani au vipi bwana, au vipi wewe, tayari uko, kwa YouTube watu wameanza kuiona mm. eh? Kwa hiyo mpaka unakuja kufanikiwa nyimbo iende hewani kwenye kituo cha TV, unaona bwana, una watu zaidi ya milioni huko, yani washaanza washaijua kwenye media, wakati zamani hicho kitu Akibu. kilikuwa hakipo. Unaona bwana, cha pili sasa hivi, zamani watu walikuwa wanaandika mashairi sana, inatakiwa mtu uimbe akuelewe au vipi bwana, lakini mm. sasa hivi mziki umekuwa shortcut, mtu anaimba imba upuuzi tu afu anachukua hela mm. Ushanisoma sasa, hmm. umeona mm. huo urahisi sasa hivi ulipo eh? mm. eh maneno ukiyatafuta yenye maana kule unakuta ni maneno hata matatu manne hayafiki, lakini maneno yote tu kinaimbwa vitu ambavyo yani havieleweki, yani unaona bwana mm. so vizuri pengine kusikiliza kwa nani kwenye watu wazima au watoto mm. ndo vinawekwa huko, lakini zamani eh, nyimbo zilikuwa zinafuatiliwa, nyimbo nakuta na maadili nafundisha nini, unaona bwana eh, mm. eh, huo ndo tofauti mimi nimeuona sasa hivi. Una, unafikiri ni kitu gani sasa hivi kinawafanya watu hata mtu akiimba upuzi tu bado ana, anapata hela na mambo yanaenda vizuri? Mimi ah, nafikiri pia ni, ni wakati mm. ni wakati kwa sababu hata ukiangalia kwenye makuzi watoto zamani walikuwa wanaheshima sana tofauti na watoto wa sasa hivi mm. eh, watoto wa sasa hivi wamekuwa ana, mtu mkubwa anajua huyu kufanana na babake tu, lakini akamjibu anavyojua yeye eh? mm. eh? Unaona bwana, mtu mkubwa kabisa akaona huyu ni kama baba mdogo, yani umri wa baba mdogo na huyu yani ni sawa kabisa, lakini mm. akajikuta yeye ana miaka hata kumi na tano kumi na ngapi kwenye mapenzi, akapita naye bila mm. ya uoga Umeona bwana, kwa hiyo mm. mi nafikiri ni wakati umebadilika, yani unaona bwana, wakati umebadilika, umekuja wakati mwingine. Nafikiri ni mabadiliko tu ya, ya, ya, ya ya dunia jinsi yanavyoenda mm. unaona bwana hey, eh, wewe angalia hata watoto wanaomaliza darasa saba sasa hivi yani mm. katika umri ule ni mtoto wa kipindi hicho sisi tunasoma, umri huo unakuta ni mtoto ambaye bado hajaanza hata hata la kwanza unaona mm. bwana, lakini leo ndo la saba anamaliza. Unaona mambo yalivyobadilika badilika, badilika. Mm. Hey, eh, kwa hiyo mimi nafikiri ni mabadiliko tu ya, ya, ya, ya, ya dunia yalivyo na social media pia zimekuja kuleta mambo yamekuwa tofauti sana. Wewe una watoto yeah. Una unawalindaje watoto wako katika haya ambayo yanatokea? Ah, kujilinda kwa, kwa watoto ni kuwaelezea tu, unaona bwana, ajue hili baya lile zuri, lakini bwana, huwezi kulinda bahari ndugu yangu mm. e, nakwambia hivyo kwa kulinda bahari huwezi vipi, kwa sababu tunaishi kwa kushirikiana, au vipi bwana, kwenye jamii, au vipi bwana, mm. marafiki mm. una ndugu na jamaa, sawa. Wewe utamdhibiti mtoto hapa bwana, eh, hii vitu hivi sio vizuri, hivi sio vizuri, lakini akitoka hapa ameenda nyumba ya tatu kwa rafiki yake kwa, unaona bwana, unakuta mama huko kampa mtoto simu. Sasa hivi pengine mama hapo ananyonyesha mtoto au kakala, alikuwa na kazi za kuosha vyombo amechoka, amejipumzikia, mtoto amechukua simu kule na mkatazi mm. eh, na mwanaye pale yupo. Unakuta sasa kwenye YouTube wanaangalia vitu vya ajabu ajabu eh. mm. Sasa unaweza ukawa wewe uko makini huku, lakini anaenda kuviona nyumba ya pili au ya tatu mm. vitu vya ajabu ajabu eh. Unaona bwana, ukawa kuna siku ukaja kustukia kuna kitu cha ajabu hichi, umeambiwa bwana, mwanao yuko hivyo ukachagua, umejifunzia wapi? Mm. Unaona bwana, kumbe ameharibika nyumba ya pili au nyumba ya tatu. Kwa maana hiyo sasa, ndio maana nikasema bahari hailindwi mm. Eh, kwa sababu wewe utakaa hapo Coco Beach utasema bwana, hapa eh, hakuna watu kufanya hivi kufanya hivi, lakini sasa kuna kuna wapi feli kule atakaa nani eh? Kuna wapi huko Bagamoyo atakaa nani? Kwa maana hiyo sasa ni muhimu kusema au ni muhimu kufundisha bwana, hiki sicho hiki sicho, watoto wakajua ah, baba apendi kitu fulani, unaona bwana, lakini kwa kweli mambo yamekuwa yamekuwa sasa hivi rahisi, mambo yamekuwa mepesi, mambo yamekuwa mengi vipi bwana. Kwa maana hiyo da, dunia inaenda, inaenda kasi sana yeah. Dunia inaenda kasi. Unamkubali nani kati ya Diamond Platnumz na Harmonize? Dae eh, bwana, mimi ya ah, watu wote nawakubali mm. Yeah, mimi wote nakubali. Unajua, mtu yote ambaye anafanya sanaa, unaona bwana, na anafanya vizuri, mimi kwa kweli ya watu wote wawili nawakubali. Ni kipi ambacho unakikubali zaidi kwa Diamond na kipi ambacho unakikubali zaidi kwa Harmonize? Okay. <clears throat> Diamond na namkubali, unaona bwana, ukikumbuka haso zake eh, alivyotoka, alafu unajua Diamond kidogo ni mtu ambaye amepita pita, ni, ni ndugu yetu yani bwana, ni mwenetu nini toka nakuwa unaona bwana, tunamuona sababu mi nilishakaa sana hapo Tandale una, mm. una, unaona, unaona bwana, kwa hiyo mm. namjua vizuri sana namjua vizuri sana mama yake nini, unaona bwana, ndugu zake, japokuwa so ukaribu wa hivyo undugu wa hivyo, lakini ni mtu ambaye unakaa unamuona kama kama jirani kama mtoto wa kitaa hivyo mm. umeona bwana, kwa maana hiyo toka zile haso zake mpaka palipofikia nah, ni mtu ambaye amehaswa na bwana. Kwa hiyo namkubali zile hustling zake ni, ni hustling za ku, za ku, za kuigwa yani au vipi bwana, kwamba mm. kumbe usikate tamaa. Hivi hivi ni kweli ni kweli kwamba aliwahi kuwa anaosha vyombo studio kuosha vyombo studio mm, ili tu apate nafasi ya kurekodi. Hapana, hiyo mimi sina taarifa nayo hiyo. Mm. Unaona bwana, sina taarifa nayo, lakini kwa kipindi hicho mm. kwa kipindi hicho cha cha studio, kipindi hicho ni ngumu nini, uwezi uka nini uka, ukasema ni ndio kweli au sio kweli, lakini kwamba hiyo story mimi siko nayo, sikuwahi kuisikia. Kwa namna ambavyo unamfahamu Harmonize, yeah. unaweza kumzungumziaje kwa hiki ambacho kinaendelea kati yake yeye na Diamond Platnumz? Ah. Ah, mimi naweza nikasema bwana, hizi ni changamoto za maisha. Unajua, kwenye changamoto za maisha hasa watu wawili kufanya vitu ambavyo vinafanana Mm. Unaona bwana, ni kazi sana. Mimi hata mimi hapa mimi nina matatu artist wenzangu, tena wengine labda wamepita kwenye mikono yangu kabisa mm. lakini ambao wanafanya vizuri, unaona bwana mm. wamepita kwenye mikono yangu nini mwafundisha eh, mwenyewe, mwafundisha mwenyewe, lakini sasa hivi unakuta ile, unaona bwana wengine hatupeni kampani za kiivyo wanavyo bwana, kutokana hii ni nini? Kwa sababu yeye anafanya kitu kinachofanana na wewe, na wewe. Umeona bwana, kwa maana hiyo sasa, na hii ipo sana sisi kwa sisi ngozi nyeusi Waswahili, yani tunakuaga tuko hivyo, unaona bwana, lakini kwamba mimi natoa ushauri mmoja tu, bwana, tupiane kampani, sisi wote ni vijana. Halafu haya maisha, hebu ni dunia tunapita hii, hebu angalia, unapigana leo, unatafuta vitu yani vi bwana, unakaa unakuwa mlafi wa utafutaji, yani unapata, yani unakuwa ni tajiri, afu angalia una maisha marefu, unakufa unaacha mm. eh? unaenda kaburini hata saa una eh? mm. unaenda unazikwa pale, vitu utafuta vyote kwa jasho, wanakuja kutumia watu wengine hata huwajui. Umeona mm. bwana eh? So kwamba tukumbuke hilo eh, bwana, kwamba haya maisha tuna tunapita, tupeane kampani. Unaona bwana, huyu ni kijana mwenzangu, anatakiwa hapa nilipofika mimi na yeye pengine afike. Unaona bwana eh, afike hata kupita, kwa sababu kesho na kesho kutwa uelewi, kwa sababu leo kuna watu sisi tulikuwa tunajua ni matajiri, wakaja wakadrop, wakasaidiwa na watu <clears throat> waliowasaidia, sawa mm. eh, kesho na kesho kutwa, kwa sababu nini kupokozaa watoto eh? au nini kutenge, kuna nini kusaidia watu eh? kwa sababu unasaidia mtu leo ambapo wewe uko hebu angalia pengine wewe ni ni, ni, ni nini uko kwenye kampuni fulani au una gari yako hivi pengine ni kubwa, lakini unamchukua mtoto wa mdogo au mtoto wa mdogo, mtoto wa shangazi yako, unakuwa naye kwenye ile kazi, unamsaidia eh, anakuja anajua gari, anajua kazi au anajua nini, mpaka kesho unampa mwanga, na yeye anasimama kama ulivyosimama wewe. Eh, sasa kumbuka kama wewe unavyoenda unachoka eh, mm. maarifa, akili nini eh? Sasa huyu huyu mtu ambaye umemtengenezea umemtengenezea hiyo misingi anakuja kukusaidia wewe baadaye, kwa sababu anakumbuka fadhila, anaona dai bwana, yani mimi nisingekuwa hapo, ndio huyu mzee sasa hivi mm. kachoka cha nimpe kampa. Nakuta kweli mtu ameenda zake Burundi huko, anarudi kabeba gunia mbili za mkaa eh, gunia hii ya mchele ya marage kaja kakutupia. Sasa mm. wewe huone kamba ni faida kwako kwa. Kama je ungekuwa kutengeneza huo nini, anakusaidia nani kipindi hicho? <laughs> Sasa tukiangalia yanayoendelea huku Harmonize anazungumza ya kwake, yeah. analalamika, anasema nilitoka kwa tabu na bahati nzuri tuseme, wakati wa maongezi yetu kabla ya kamera kuwaka, umesema hilo ulilisikia na uliwahi kulijua. Wewe mm. uli, ulichukuliaje wakati unajua haya? <clears throat> Ah, kuchukuliaje ni kama nilivyokuambia, ni kuchukuliaje ni kama nilivyokwambia kwamba Diamond wakati anakutana ana, ana, ana, ana na Harmonize tayari Diamond alikuwa nafikiri yupo tayari amesha yuko vizuri, vizuri yani au vipi bwana. Kwa hiyo sasa yeye aliamua huyu dogo nimchukue niwe naye, na kweli akamchukua akawa naye akampa njia. Unaona bwana, kweli Harmonize mpaka leo ukimsikiliza anakuambia, na mpaka leo anatatua ile pale, anakuambia bwana da, yani kutokana mimi anakumbuka alikotoka, ni vipi bwana, hawezi hata akafuta ile tatu yake pale, sawa mm. ile nini kwanza ni, ni watu wengine wa nani sana kwa jinsi ulivyomwelezea yeye kwamba kuna changamoto alizokutana nazo kule kwa kwa nani kwa huko WCB, lakini mpaka leo na ile tatuu pia ni vitu vya kuigwa sana katika vijana wengine. Bwana, yaani usimchukie mtu kwa haraka au usitengeneze mazingira ya kumsema mtu vibaya au vipi bwana, kwa sababu duniani tumeumbwa, kila mtu na udhaifu wake, au vipi bwana? mm. eh, kwamba vijana pia tujifunze, kumbe unaweza ukafanyiwa ubaya fulani au uzuri fulani, pia usikate tamaa au ukabadilisha vitu fulani kwa ajili ukumchukia mtu fulani kwa sababu ah, huyu bwana hajanifanyia hivi haraka. Unaona bwana, unajua kila mapito yana maana yake, au vipi bwana, kila mm. mapito mm. yana maana yake. Mungu naye anajua na vitu vyake. Kuna vitu vingine ujue una ubaya wa kufanyiwa wewe wa kupimwa tu na Mwenyezi Mungu, ikawa kuna heri yako inakuja mbele, lakini kwamba unapimwa unaona bwana unapimwa je kwamba wewe haya unayoomba ni kweli hebu tukupe mtihani huu mm. sawa sasa hii mitihani yote yanayovitu bwana mwenyezi mungu pia anaweza kaleta mtihani kwa kuupitisha kwa mtu, kwa mtu fulani ukawa umekuja ule mtihani wewe unamuona ni mtu fulani kumbe yale ni majaribu unapewa kuangalia je huu moyo utakuwa nao Unaona bwana, kama huu moyo utakuwa nao, je, utasaidia watu? Je, wewe ukifanyiwa vitu kama hivi nini, kwamba una, tunapimwa. Unajua bwana, haya mambo mengine hapo hapa duniani mm. eh, kwa maana sasa mimi nimejifunza kitu kimoja kwamba tusikate tamaa. Unaona bwana, kwamba yeye ijapokuwa hatuna ukweli zaidi kutokana na mambo mengine yalikuwa yanayotokea, naongea Harmonize hapo ndani zaidi unaona bwana kwamba na pia alikuwa anayafanya kama kuwa siri yake, lakini akawa mvumilivu mpaka leo, mpaka akaamua kusema juzi kwamba bwana, kuna moja mbili tatu eh, kwamba wewe ungeweza kuvumilia eh, mimi nimevumilia mpaka hii tatu leo nayo, wewe mpaka leo usingefuta hii tatu. Nafikiri kuna maongezi kama yanaongea. Kwa hiyo sasa, vitu tusikatishane tamaa. Unaona bwana, pia ni vizuri tujue udhaifu wa mtu ukoje. Unaona bwana, tusipende kupaniki unaona bwana, eh, machungu ya leo ni raha ya kesho kutwa au raha ya kesho na vipi bwana, kwa sababu vitu vingine vyote vinakuja kwa mitihani yote ya Mwenyezi Mungu. Hawa jamaa Harmonize na Diamond unawafahamu vizuri yeah. Katika kile ambacho Diamond alikifanya cha kwanza mwisho akamalizia kwa kusema vijana tupambane, tuchape kazi, tusiishie kwenye miadarati yeah. Alafu baadaye Harmonize naye akaja kujibu na kuelekea sehemu kusema sijui alisema ni unga, sio alisema ngada, vitu kama hivyo, kwa maana ya madawa mm. Umeona, eh? lakini mwisho wa siku Harmonize akaja kuja kuongea zaidi sasa baada ya kurudi airport pale mm. Katika yale ambayo Harmonize aliongea, kipi ambacho kilikusurprise sana wewe? kama Double H. Mimi ni kile labda kile ambacho kimenigusa kidogo ni kile alichodai kwamba kwamba yeye alisha nini alisha kaa kule kutaka kutoka akaambiwa toe ile milioni 600 milioni mia tatu kwanza uh -huh. eh, kwamba milioni mia tatu sijui mm. unaona bwana kwamba ukishatoa hii basi sisi tunaachana na wewe si ndio mm. kweli anadai kwamba aliitafuta akenda akatoa hiyo mm. kutoa hiyo akakutana tena na vitu vipi ambavyo kwenye kwenye maongezi yao au kwenye mapatano yao havikuwepo yani kwamba alete tena milioni mia sijui alienda kuangalia mpira wapi mpira wapi mpira wapi mm. unaona bwana kweli hakutaka ubishani anadai kwamba kweli akatafuta tena hiyo mia nyingine akawapa bado ikaonekana sijui kuna nini yani kukawa sasa kuna kukawa kuna vitu vingi vikajitokeza hapo unaona bwana ambavyo ye mwenyewe akawa anashangaa unaona bwana kwamba mm. hela sasa inakuwa hela juu ya hela mwisho wa siku hela ikarudi ikaja ikafika mpaka milioni mia sita akadai kwamba alichokuwa anadai apewe ni ile nani yake ya mkataba wanaita nini sijui termination sijui mm, termination ya mkataba. ya mkataba ile eh kwamba imeenda kawa nasumbuka sasa nini vipi bwana anasema mpaka akaenda kusaidiwa na JPM ndo alimsaidia mpaka kuipata ile mm. unaona bwana eh Mm. Eh, sasa hiyo kidogo tu ndo ilinipa mimi surprise nikaona da e bwana kweli tuna tuna tuna kwa, tuna safa sana unaona bwana kwa sababu ina maana kabila ya JPM ina maana ile angeipata lini mm. na yeye pia alikuwa analalamika na dai na familia na nini na nini, kwa maana nikarudi hapo nikasema vijana ni kwamba tupendane, au vipi bwana, muda wa kusaidiana tusiwekeane wekeane magumu mm. unaona bwana, magumu au ugumu, unaona bwana, wa mimi kufika pale au wa wewe kufika pale eh? kufika kwako wewe pale ndio kutakako nifanya mimi tena ni kunichukua mimi pale ni, nifike kule, ndio tunasonga tunaenda. Unaona bwana, sababu kuna mataifa mengine wenzetu wanabebana, wanaenda ukuti ukuti, hizi mambo hizi kwenye media media, watu wanalalamika hivi, mtu analalamika hivi eh? Unaona bwana, unakuta wasanii wanakwenda wanapendana wana nini. Kwa hiyo na sisi tuwe umoja tu wa kupendana, kupiana michongo nini hivyo. Wewe unatafsiri vipi neno au kitendo msaada? Msaada, ah, msaada ni kitu cha kumsaidia mtu mm. E, ni mtu unamsaidia unaona bwana. Alafu pia kuna fadhila ya msaada mm. E, kuna fadhila ya msaada kwa sababu unaweza ukaje hapa ukaomba msaada hata wanauli bwana e, mimi bwana kuna biashara moja nataka nipate hivi, pengine wapi huko kwa nitajia, lakini bwana, mimi tatizo langu ni nauli. Yani nauli, yani kishafika huko, sababu kuna mtu nishaongea naye, unaona bwana, ameni promise nikifika huko ya mambo yatakuwa kweli bwana, mimi nikakuelewa Nikasema bwana, basi no sweat. Mm. Test zali mwanangu, nikakupa mimi nauli ile. Sawa, nikakupa ile nauli kweli, ukafanya hiyo safari, ukaenda kufika kule, yani mambo yakaenda yakawa mazuri sana, yani unaona bwana, ukapata mafanikio makubwa. Mm. Unaona bwana, lakini huko nyuma unaondoka, una watu wako umeweka kichwani, unaona bwana, ah, eh bwana, yani yule fulani yani ana miela nini, nimemfuata nauli tu yako yani kufikisha huko yani hivi bwana kanikatalia nini, yaani ukako na watu wako wako kwenye mind, una mind kichwani au vipi bwana mm. E, lakini umeenda kule nani sasa kuna kwambia kuna ile nani ya, ya msaada vile vile nini fadhila eh, fadhila ya msaada, ukarudi tukakaa ukamedai bwana bro, ukaanza kunipa vitu ambavyo mimi hata sivijui yani, yani bwana sikiliza yani Unajua kabla sijaenda nilimfuata nani? Nilimfuata fulani kanitosa, fulani kanitosa. yani huyu ndani ndo afai kabisa, yani hivi. Lakini mimi nilikuja hapa nikakuelezea bila vipingamizi ukanipa hii hela. Mm. Kwa hiyo unarudi ndo unaanza kuniambia kipindi kile kwa sababu una, una haraka hukuwahi huku, kunielezea kwamba uliyepita nani kwa nani kwa nani. Wewe sasa umerudi umeshapata mafanikio. Unaona bwana, sasa ndo unanielezea kuhusu bwana nilimfuata fulani unaona bwana, lakini fulani yani bwana hivi na hivi na hivi yani akunipa bwana, nimemfuata fulani naye yani hivyo kanitosa, nimepata fulani kanitosa, unaona bwana eh? Lakini nimekuja kwako bwana, nikapata kweli nauli ukanigea, nimeenda dai bwana, ongera sana ndugu yangu, asante, nashukuru bwana, mimi asante yangu. Angalia sasa, pengine nilikupa elfu tano lakini wewe sasa unakuja kunipa laki, unaambia bwana, hii asante bwana kwa nani kwa nani, unaona bwana mm. ya unanipa pale laki. Sasa unakuta maisha pengine unirudi sasa, unakuta hata wale watu ambao fulani na fulani alikunyima ile nauli, unakuta naye amedrop kimaisha tena bila ya, ya aibu. Unakuta watu wao wengine bwana wanakuja kutaka tena kuomba msaada kwako, walisahau wewe alikufanyia nini hapo um, umeongea fumbo kubwa e. kubwa sana umeona eh, e. kwa sababu mm. ehe, mhm. endelea kwanza nisikukatishe. Yeah, so maisha ndiyo yako hivyo. Sasa unaona bwana, Mungu ndio maana nikukwambia anafanya vitu kwa, ma, kwa, kwa vipimo fulani, unaona bwana, kwa sababu Mungu unajua, leo unaweza ukapewa tu wewe Mm. E, ukapewa ukumbuke umepewa alafu una, una, ukumbuke pia kuna watu ambao hawana hawajapata mm. eh? Sasa Mungu sasa naye pia anaangalia sasa, wewe mimi nimeshakupa, unaona bwana, hebu nikusogezee huyu mtu nikuangalie na wewe uta utampa Mm. Unaona bwana, sasa usitoe vitu kwa masimango, usitoe mtu kwa nini, usifanye mtu yani kupa, kumpa kwako au kufanikiwa kwako kupitia wewe yani aumie nini, hapana. Unaona bwana, yani tusiwe hivyo. Kama Mwenyezi Mungu wewe alikuja alikunyoshea, unaona bwana, ukaenda eh, anaye wale watu wanaoletwa pembeni kwako ikaonekana kabisa kwamba hawa watu nao wanataka msaada, hebu jaribu kutoa msaada eh? Pale Mwenyezi Mungu naye pia ndo anakuongezea zaidi ya vile, kwa sababu hao watu wana familia zao. Unavyowasaidia wasawa, yeye anashukuru Mungu na familia yao, wazazi pia wanashukuru Mungu, wanasema da, eh bwana, yule mtoto Mungu ambariki, yani mwenetu amemfanya hivi mpaka amekuwa hivi. Sasa unajua una, una, eh, hizi ni neema, neema lazima ziongezeke nini, ndo tunaishi hivyo. Umeongea kwa ujumla sana yeah kwa Diamond Platinums mm. unaweza ukamwambia kitu gani? Kwa sababu baada tu ya tukio hili mm. yalipita masaa kadhaa tu mm. Diamond Platinums akamunfollow Harmonize kwenye Instagram mm. huku Harmonize akiwa ameunfollow watu wengi akisema anahitaji kumfollow ambaye ni mpenzi mm. wa ndoto zake mm. kwa maana ya mkewe mtarajiwa mm sasa una kipi cha kuzungumzia juu ya hilo tukio ambalo limetokea katikati baina yao wote wawili hao? Ah, ah, mimi cha kuongea hapa cha kuongea hapa mimi nasema bwana wa, wa, wasitengeneze wasitengeneze bifu endelevu sawa mm. yani haya mambo yazungumzwe kama wao ni vijana kama ni wasanii unajua wasanii ni kama wachezaji mpira mm. usanii uchezaji mpira yani ni, it, the same ni watu ambao yani watakutana tu aiza so studio aiza kwenye show ni watu ambao tunaishi kwa kutegemeana eh? Unaona bwana? Kwa hiyo hata leo ni mchezaji mpira, usimtukane kocha hivi nini ukaondoka nini kwa sababu unaenda timu nyingine. Huyu kocha na kesho na kesho kutu unaweza kukuta saka sajiliwa yuko kwenye timu ambayo wewe upo. Eh? Mm. Eh? Unaona bwana? Sasa tuishi kwa kutegemeana, tuishi kwa kushirikiana. Unaona bwana? Kitendo cha kukaa kwa chuki tena unaenda sio hivi umeenda umenfall. Tayari unatengeneza bifu na hizi bifu zinaendelea, kuna watoto tunawazaa unaona bwana, wanakuja kukuta hizi bifu kwenye mitandao sasa hivi kwenye media. Ah, kumbe huyu bwana alikuwa eh, amezingwana na Faza eh, mpa, unaona bwana, sasa hizi bifu zenu zinakuja kwenye mpaka kwenye familia baadaye. Sasa mnatengeneza kitu ambacho baadaye hata watoto watakuja kushindwa kusaidiana. Mm. Unaona eh? Hey, eh, watoto watashindwa kusaidia kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu bwana alikuwa hapatani na babangu. Eh? Kwa sababu hivi vitu ambavyo mnafanya vipo recorded nafikiri kwenye media vipo yani. Eh, mm. Eh, vinakuja kuambukiza watoto kesho na kesho kutwa. Unaona bwana. Sasa usanii ni kuelimisha ni kuburudisha eh? Sasa vitu kama hivyo mnavitengeneza, ume follow watu nini, sasa huu unakuwa ni mziki ndugu yangu, au unakuwa ni ushirikiano. Sasa mm. mimi nilichokuwa naomba tu wakae au bwana, tofauti zao wazimalize tu vizuri. Unaona bwana e, kila mtu atoe dukuduku lake, ifike kipindi hata mikono apiane basi kazi ziendelee kwenye ushirikiano nini au bwana, ili kutengeneza vizazi vipe vinavyokuja nini vibwana vipite kwenye maadili mazuri. Harmonize alisema kama anaongopa akiamka mama yake afariki, kwamba Diamond alimwambia uniwezi kifedha, uniwezi kiserikali, huniwezi kimuziki mm. na hata kiuchawi pia huniwezi yeah. Uliisikia? Yeah. Unafikiri maneno hayo aliyoyatamka Diamond Platnumz kwa Harmonize, huko Harmonize akithibitisha kwa kuapa kabisa mm. unafikiri yalikuwa ni sawa? Na kama hayakuwa sawa, kama ni sawa kwa nini? Na kama hayakuwa sawa, nini kifanyike? Yeah. Unajua, unajua ma, ma, ma, maneno au maongezi Unaona bwana, pia inabidi tuangalie jinsi ya kuyasemea. Unaona bwana, hasa kwenye media kama hivi, unajua unaweza ukaongea kitu ukawa kwenye joking tu eh? Kutokana na mazoea yetu nikaongea kitu ambacho cha kujoki tu, lakini sasa kutokana mimi na nani zangu huko nyuma ambazo nazipanga jinsi tunavyofanyana fanyana, ikaja likaingizwa likaonekana, huyu bwana, kwa nini aongee hivi? Unaona mm. bwana, pia hizi kauli kauli za kuongea nazo pia tuangalie. Unaona bwana, kwa mtu mwingine ambaye huko mlikotoka ana vitu vyake ameweka kichwani ambavyo umemfanyia au anahisi unafanya sio vizuri kwake, anaunganisha na hilo eh? mm. anaunganisha na hilo, pengine hata pengine uliliongea kwa joking. Sasa pale linapowekwa linakutana na mambo mandatu manne ambayo yanafanana na hili, kichanganyo na hili linaleta uzito fulani ambao unaleta shida, umeona eh? eh kwa maana hiyo sasa pia tuwe makini kwenye kuongeaongea vitu ambavyo sio vizuri kwa wenzetu. Kama kweli Diamond alitamka maneno hayo, mm. unamwambia kitu gani? Na kama kweli Harmonize aliyapokea na pengine yakamtia hofu au yakampa ujasiri, naye Hamo pia unamwambia nini? Uh, Amo mi namwambia tu kwamba bwana, maneno haya yapo, sisi ni watoto wa mjini, na yeye mwenyewe ni mtoto wa mjini, kashakutana na watu wengi, kashasikia watu wengi, na pia unaangalia vitu hivi ni vya joking, vitu hivi ni vya kweli, unaona bwana eh, kwa sababu gani kwamba hebu angalia sasa kwamba kwamba yeye eh, Diamond aliongea hivyo kwamba uniwezi kinini uniwezi kiuchawi uniwezi kinini eh? Lakini kwamba hebu uona no, nafikiri ilikuwa ni maneno tu ya kawaida tu mtu anaweza kuongea, mbona yeye anasonga sasa eh? Anasonga anaenda mambo yake anaenda eh? Juzi ametoka hapo nini ma, ma, ma, Marekani huko nini, na maana mtu mpaka anatoka anafika Marekani huko kufanya mashow anarudi, na maana ni mambo yanaenda Eh, mm. sasa kwamba kwamba Diamond angekuwa yuko serious kweli, yani kwamba unaweza kucha, ina maana hata hayo mashow angeyapata wapi? Unaona bwana eh? Mm. Sasa kuna vitu vingine unaweza ukaviongea kwa kwa kujoki tu, alafu sasa mtu akavichukulia pia ni serious nini, unaona bwana mm. eh, hivyo. Kwa hiyo pia hata nini Nasibu pia anamwambia kwamba awe maneno mengine yanavyo bwana, kwa watu ambao tayari umefikia na umeshafika na mwenzako mko against hivi kidogo, pia uangalie maneno ya kuongeongea unaona bwana, tusiongee vitu au tusifanye vitu ambavyo vitakuja kuishi milele ambavyo pia vitatuletea shida kwenye vizazi vyetu vijavyo vizazi vijavyo au ambavyo vinachipukia. Kuna kitu sijakuelewa hapa kama Diamond pengine ingekuwa serious na hicho alichokisema, mm. ina maana Harmonize asingefanikiwa au Diamond pengine alitania, ndio manake ikawa hivyo kwamba Diamond nguvu hiyo katika engo zote alizozisema anayo eh. hapo. okay. sijakuelewa. Ah, ah yani na maana ninamaanisha kwamba pengine nani nani yeye aliongea kwa kujoki tu, mm. unaona mm. bwana, yani just joking tu mm. ya bwana, wewe uniwezi kwa hiki uniwezi kwa hiki uniwezi kwa hiki, hata kwa uchawi mm. na ndio maana nikakwambia kama ingekuwa kweli ni uchawi, ina maana mambo yake yangeharibika Diamond, hata ya mashosho ya Ulaya yangeharibika Harmonize, hata ya mashosho alienda kufanya maulaya mawapi, na maana yasingefanikiwa kwamba uchawi ungekuwa ume umeshika hatamu, lakini kwamba hivi vitu vipo, tunaongea tu. Haujafikiria pengine kama Monde aliongea alafu akashindwa kwa Harmonize? Ah, pia inawezekana, inawezekana, lakini pia usiichukulie sana, usiichukulie sana 100% Unaona bwana, mambo mengine vijana tunaongea tu. Unajua kuna midomo pale tunaweza kuwa tumepishana maneno kidogo alafu unamwambia mtu bwana, alafu wewe yani wewe subiri yani. Eh, dawa yako inakuja. Yani wewe nitakuonyesha. Kumbe una lolote. Kumbe una lolote. Alafu wengi ndio inavyokuwa. Eh, wengi ndio inavyokuwa. Mtu akakaa nini vipi bwana akaona wewe unifanye nini wewe? Ah, tuone sasa sina lolote utanifanya nini? Mm. Unaona bwana? Lakini kweli bwana huyu mtu katoka Tegeta huko sijui nini au bwana kaenda kafu kitu kwa kimetokea kimemfanya katobolewa macho nini, kumbe ni ugomvi umehusu na masuala mengine. Wewe unakuja hey, eh, kuhusika kwa sababu ya eh, kuongea, lakini watu wanakuja kubeba huko mtaani, bwana huyu aliambiwa, huyu na WH ataona, unaona bwana, eh, labda katuma watu huyu mm. Ah, bwana huyu jamaa kweli noma, rafiki unaona bwana, inakuletea shida, unajua hiyo naenda na kuletea shida, bwana alisema alisema bwana eh, uso mtu mzuri, tayari inakuwa ni tatizo kwako. No, kwa hiyo sasa ndio maana nikasema tujifunze sana vitu vya kuongea ongea. Pengine Nasibu ana lote yeye aliongea tu, niweze lote kwa uchawi, kwa nini eh? Na na na, na, na sometime yule ni mtu wa jokes yeah, na yule ni mtu wa jokes sana, unaona yeah. Kwa naye eh, sometime aliongea tu, lakini sasa ndio hivyo yani unajua unaweza ukaongea kitu kule kinakopokelewa, sasa kinapokelewa kivingine. Ina, ina, inawezekana hivyo e, pia. mm. Kuna mtu anaitwa Babu Tale yeah. ni mheshimiwa mbunge mm -hmm. lakini pia ni meneja mm. wa Diamond Platinums yeah. chini ya WCB Wasafi pale mm. moja kati ya waasisi kabisa yeah. Jana nafikiri ni masaa machache tu yaliyopita aliongea kauli moja akasema, hawa watu hao wanaitwa machawa kwenye mziki mm. wamekuwa na nafasi kubwa na sauti kuliko hata sometime wasanii mm. wamekuwa wasemaji mm. wa wasanii wamekuwa wasemaji wa industry mm. aliyekuwa hawafanyi mziki mm akamtaja Juma Lokole, baadaye akaja kumtaja Baba Levo, lakini Baba Levo mziki anafanya mm. tena akasema akasema ni wajinga waachwe na wapuuzwe, yani wasifuatiliwe kabisa. Kuna kauli fulani inaendana na hiyo ambayo kaizungumza mm. Wewe unazungumzia vipi swala la kuwepo kwa hawa jamaa wanaoitwa machawa? Kwanza ukisikia chawa unaelewa nini? Chawa ni mtu ambaye labda ni mtu ambaye anakusapoti kwa ajili ya ana, ana, ana, anakusupport wewe kwa ajili ya manufaa ya vitu fulani vya kwake au vya kwako vya kwako wewe mm. unaona bwana ndio hiyo tunasema ni chawa unaona bwana unaweza ukasema leo unataka utoke ni ah bwana kule sina peke yangu mimi nitabeba tu haya akakubebea mabegi akafanya hivi nini lakini anajua bwana nikishakuwa naye mpaka jioni sitakosa elfu kumi mm. eh? ya kwenda kutumia mm. au ndo wanakuwa wanakuja wanaitwa wana, wana, wana, wana, wana, hivyo machawa sasa mm. wako wengi wako na style nyingi sana mm. bwana, lakini sasa hawa machawa unaona bwana, wao wenyewe pia ndio wanaowatengeneza hawa wasanii eh, eh, hawa wasanii wanasema, kwa sababu chawa wewe unamchukia kija kukuharibia tu, lakini kipindi anakutengenezea vitu ambavyo vinakupamba wewe nini mm. eh? watu wengi wanakuwa wanafurahia, hata wao wenyewe wanafurahia, unaona bwana. Lakini kuna siku unajua wakija kuingia kwenye engo mbaya au bwana, ambayo ile engo inakuja inakugusa mpaka wewe kwenye kukuletea uchafu fulani hivi au kukuharibia, ndo una sasa unakunywa, unaona watu kumbe sio wazuri, unaona bwana mm. E, lakini hawa watu wametengenezwa na wasanii wenye e, kuna kipindi wanawafurahia. Sasa ni sawasawa na mtu yani, ukimsifia kukimbia ni kuna mtu mwingine unamsifia anajua kukimbia, sasa anakimbia mpaka anapitiliza kwao. Umeona bwana? Huyo ni nani eh. kati ya kati ya Baba Levo, Mwijaku na na Heshbaba na Juma Lokole kati ya wanne nani ambaye anapitiliza kwa? <laughs> Ah, eh, bwana eh, hapo mimi sitawataja tu, unaona bwana, kusema ni nani, ila mimi tunaongelea hapa chawa. Mm. Unaona bwana, hapa tunaongelea ni chawa, lakini sasa kumtaja mtu inakuwa sio vizuri, ila tu... uh, unaweza ukazungumza kwa sababu kuna kampeni moja alifanya Mwijaku yeah Mwijaku ni mwongeaji mzuri mm. ila Mwijaku kuna kampeni ambayo aliifanya ya kukataa Diamond kusapotiwa mm. kwenye tuzo na zile tuzo Diamond ya kuzipata mm. na Mwijaku akaamka usiku anasema amkeni amkeni kama anashangilia mm. bila kujua Diamond angepata tuzo ni Tanzania peperusha mm. bendera. Eh, sasa hili ni kitu moja mbaya, ndio maana nimekasema hapo bwana, tupeane support, tupendane nini, unaona bwana eh? lakini kitu kama kile amekikosa Diamond afu unaenda ku, ku nani nchi nyingine mimi sidhani kama wanafanya hivi mataifa ya wenzetu ya Afrika hapa watu wanavyopiana kampani Nigeria wapi mm. eh? kwanza utaonekanaje yani unaona bwana leo hii unakuja kuonekana vipi yani eh? kwamba yani bwana mtu amekosa tuzo fulani wewe unamka asubuhi unashangilia unaona bwana eh? hii kitu mbaya mimi yani nasema ndio ishe tumalize mambo kama haya inabidi tushikamane eh? tufuate tupiane kampani Umeona bwana? Eh, tupeane kampa, tusivunjane moyo. Unajua kuvunjana moyo nini kwenye maisha sio kitu kizuri. Mm. Eh, kwa sababu wewe unavyonifanyia vitu kama vile unaona bwana kwamba na nikigundua kwamba ah, kumbe bwana mimi anipendi. Unaona bwana eh? Ina maana sasa wewe na ile kampani yako yote inayokuzunguruka mimi pia nitaiona ni sio watu wazuri kwangu. Mm. Eh? Sasa wewe huone yanavyo bwana, sababu yako wewe ya kupiga zile kelele umewaribia watu wengine, pengine wao walifurahia, watu wa nyuma yako wale mm. Unaona bwana, pengine wao wali hawakupendezwa na mimi kukosa ile tuzo, unaona mm. bwana, lakini wewe umefurahia. Sasa kut, mimi kutokana naona una watu nyuma huku ambao wewe ni kampani yako, mimi nawachukia mpaka hao Mm. Sasa kuna watu pengine kesho kuna kesho kutwa wanataka msaada wote kwangu hivi bwana, mimi nakumbuka hawa si ndio nani wao wali amemka asubuhi hawa akashangilia, ni hivi bwana, mimi kukosa ile tuzo, ya hivi bwana, wako na mtu fulani sasa leo eti anakuja anataka mimi nimsaidie fulani, mimi nika crash ule msaada kumsaidia, afu yeye akashangaa, bwana, mimi nimefanya kitu gani? Kumbe kuna mtu hapa aliharibu, yani hivi bwana ambaye nyinyi mnamsapoti, yani aliharibu siku, kamka asubuhi asubuhi, kashangilia mimi kukosa tuzo kwangu, ameharibia na watu wengine wote wa nyuma hapo wanaonekana wale wale. Sasa hapo kuna kitu ambacho hujaenda direct, kwa sababu Mwijaku anaonekana kumsapoti zaidi Harmonize yeah. na kitu ambacho kimetokea kwa upande wa Diamond na Harmonize mm. na ulivyozungumza, ina maana Mwijaku alikuwa katikati kipindi cha nyuma kwenye tuzo ya Diamond Platnumz. Mm. Je, um, asira aliyokuwa nayo pengine au yanayoendelea kwa upande wa Diamond na Harmonize, pengine Mwijaku akawa anahusika au au vipi hapo sijaelewa. Okay. Ah, mimi naona mambo bwana mwisho wa siku tuachie wenyewe tu, yani wao ndio watakuwa wanajua, kwa sababu ukiingia deep sana unajikuta nawe uko huku huku huku huku huku huku huku huku huku huku huku watakumaindi kwa sababu hapa kuna vitu ambavyo vinaviongelea hivi tuviache, na yaani, hivi bwana, tuangalie tupige kazi. Unaona bwana, haya matimtimu haya ndio yanakuja yanaharibu sana, mauchawa chawa hawa nini yanakuja yanaharibu Unaona bwana eh? Mm. Eh, haya matimtimu yamekuja zamani ma, ma, watu, watu, watu wetu wa nyuma huko walikuwa wanafanya music, ulikuwa kuna ya mambo mm. eh, mtu anaenda anaenda, unaona bwana, mtu akishindwa akashindwa yeye mwenyewe, unajua kabisa huyu kachemka hivi, labda kuandika labda nini eh, lakini kuja kuwa na uchawi uchawi Lakini sasa hivi watu kuna machawa nini vipi bwana, kweli mziki umekuwa umeharibika ume, ume sana sasa hivi, mko mwepesi, afu kuna watu ndio wanaharibu huu mziki, unaona bwana eh, huu uchawa uchawa huu unakuwa unaharibu sana. Kwa hiyo kwa hiyo unamshauri nini Harmonize kuhusu Mwijaku? Ah, Harmonize nime nimemwambia tu bwana au vipi bwana kama kuna lolote baya au mapito yote aliyoyapitia ayafanye kama ni ibada tu. Unaona bwana eh? E, just ibada hivyo ni vipimo vya, vya Mungu kwa sababu vya Mwenyezi Mungu. Unaona bwana, yote yeye anayapanga kwa sababu watu wakuletewa wewe majaribu, wengine wanatoka hapa hapa. Unaweza ukaletewa mtu tu, lakini ule mtu akaletwa kwa majaribu, japokuwa unamuona huyu si mtu si fulani, lakini sio yeye. Eh, eh? yeye yeah, eh, yeah, amesukumwa eh, tu na Mwenyezi Mungu hapo kuja kukupima na wewe imani yako ikoje. Ushanisoma bwana eh? Mm. Eh, kwa maana hiyo sasa kwanza ni mtu fulani pia ana moyo, unaona bwana wa ujasiri. Kuna mambo mengi yeye ameelezea, japokuwa tunajua hatuna hatujui ukweli wake, kama yana ukweli wake au yana, yana ukweli gani ndani yake, ametuhadisia pale, lakini yeye alikuwa ni mvumilivu siku zote, hajayatoa hakuwa mtu wa kukurupuka, ndo amekuja kuyasema juzi pale mm. Unaona bwana eh? Kwa maana hiyo unamwambiaje una, una kama kuna yeah. mengine ambayo kavumilia bado yeah. anayo na hajayatoa kwa sababu hayo mengine alivumilia kweli Ndiyo. kwa mujibu wa maelezo yake mm. alafu kaja kuyatoa Okay. Ah, hapo ni kuna nitu yani hivi bwana ni kama hivyo ninavyokuambia bwana ni kumuomba Mungu ampe wepesi. Unaona bwana haya mambo yaishi asiyaweke kichwani, watafute utaratibu tu wa kuongea vizuri, mambo ya kutuwekeana wekeana chuki vijana nini sio mazuri. Mm. Sawa eh? E, na kama umemsaidia mtu bwana vipi bwana we msaidie. Eh? usingoje tena e, e, mambo ya shukrani sijui nini hapo. Shukrani nyingi utakuja kuzikuta kwa Mwenyezi Mungu huko bwana, unaona, kwa sababu mambo ya shukrani pia inategemea na mtu na nafsi yake, au vipi bwana? mm. E, inategemea mtu na nafsi yake. Mwingine unaweza ukamsaidia uka, uka na sikupe shukrani yote wale kukwambia bwana, mimi mwenyewe nishasaidia watu kibao kama nilivyokuambia, nimewasaidia, nimewafundisha tatuu nini, lakini haijafika mtu siku akabiba akasema bwana da, yani bwana kule ulikonitoa mwanangu mpaka sasa hivi niko hapa, chukua hata hiki hapa. Unaona bwana? Mm. Eh, ili mradi najua bwana yule nili, nilimsaidia mimi. Kwa maana hiyo sasa tusiangalie sana malipo ya shukrani, ila tu, tusaidiane tu vijana na bwana, pale mwenzako anataka msaada mpe aende, na sio masimango masimango, unaona bwana, au kushajua bwana, huyu akienda huku atafanikiwa atakuwa hivi nini. Hizo sio picha nzuri. Kwa sababu gani? Unavyonisaidia mimi, kesho nasaidia mtu mwingine au vibwana, mwisho wa siku tunakuwa wote tuko vizuri, tumepi, tumepeana misaada, tunatoka. Na ndio maana watoto wa Kiarabu mpaka leo kila unamuona unaona bwana yuko vizuri, labda ukishamuona mtu yuko vizuri, jua akili yake tu, yani sio nzuri, wamemwona kaonekana kwenye familia, unaona bwana. Lakini watu wengi Waarabu, watoto wa Kiarabu wanasaidiana, mkuti kila mtu ana biashara zake, yani ni kampani wanapiana kesi sisi hii ngozi nyeusi nye Waswahili tuna matatizo sana yani kupeana peana kampani zinakuwa ni kampani za majungu majungu, kampani za kuja kusemeana kusemeana semeana maneno mabaya. Unaona bwana, yani tukipeana kampani tupeane kampani kwa moyo mmoja, yani unaona bwana, huyu atoke hapa afike pale, amkamate mwingine amtoe afike kule, ili wote tuwe tuko vizuri na pia ukishamsaidia mtu usiangalie fadhila kwanza, unaona bwana, kwa sababu haya yameumbwa, kila mtu ana moyo wake, ila zile misaada unaotoa ipo na watu wanaona na watu wanajua mm. unaona bwana, na Mungu naye pia anajua, unaona bwana, kwa sababu mpaka wewe leo unayetoa msaada kufika hapo au vipi bwana, ni Mungu yani, au vipi bwana, ndo amekupa njia, amekupa maono, wakakutanisha na watu ambao wamekusukuma mpaka umefika hapo, unaona bwana hmm. Kwa hiyo kuletewa mtu naye pia wa kumsaidia naye ni Mungu vile vile anaangalia, bwana, mimi niliku, uliniomba nikakuletea watu fulani hivi ambao kweli wakakupa mwanga wa kusaidia, sasa mimi nakuletea huyu. Je, na utamsaidia au Unaona bwana? Eh? eh, sasa mm. wewe pale unapimwa imani mwisho wa siku sasa pale unakuja kufanya vitu ambavyo sivyo, unanyanyasa mtu au unafanya hivi hivi vitu vinakuwa sio vizuri, sawa? mm. Kwa vijana nilikuwa natoa tu maoni yangu ni hayo, tupendane na tusaidiane, unaona bwana, kwa sababu unavyonisaidia mimi leo